dann siegen, wenn Unwahrheit sie bekämpft, wenn alle Taten offen liegen. Dann bricht das durch, was man dämpft. Ihr Angst bäumt sich ab, ihr Untergang steht bevor, ihr Gericht wird zu dem eigenen. Sie selber führen sich vor. wegnehmen führt zum Abgeben. Am Ende sind sie leer. Zusammen sind wir groß. Zusammen sind wir klein. Zusammen jung und alt. Dazwischen passt nichts rein. Je weniger wir haben, desto mehr geben wir. Je mehr wir von uns geben, desto mehr bekommen wir. Bedrohung vor uns, desto fester werden wir. Dein Los ist doch mein Los.